Ongi etorri EASO Politeknikoko ahoaren eta hortzen higienea goi mailako ziklora. Ziklo honi esker, osasun publikoan zein pribatuan lan egin ahal izango duzu. Aho eta hortzetako gaixotasunen prebentzioan eta ahoko higienean aditu moduan. Eta hortzetako tratamentu itzulgarriak eta preventiboak ere, egin ahal izango dituzu hortz kliniketan. EASO Politeknikoan erronketan oinarritutako irakaskuntza kolaboratiboko metodologia aktiboa erabiltzen dugu. Oinarri teoriko sendo batetik abiatuta, ahalik eta jarduera praktikoenak egiten ahal egintzen gara. Edukiak barneratzeko, kasu kliniko odontologiko desberdinen simulazioak egiten ditugu, ikasleak taldean lan eginez eta disiplina anitzeko ikuspegiarekin konpontzen ikas ditzan. Iraultza digitala ere iritsi da gure ziklora aho barruko eskanerrarekin. Ikasleek inpresioak egiten ikasiko dute, eskuzkoak zein digitalak lan munduan aurkituko dituzten egoera desberdinetara azkar egokitzeko aukera izanik. Izan ere, eraldaketa digitalau sendo errotu baita gure lan esparruan. Irakasle talde konprometitua eta osasun arloan esperientzia duna izango duzu. Zikloa amaituta lanean hasi nahi baduzu, aukera ugari izango dituzu enpleagarritasun handiko lanbidea delako, bati bat hortz kliniketan. Aitzitik ikasten jarraitu nahi izan ezkero, osasun arloko hainbat unibertsitate gradu izango dituzu aukeran. Asertiboa eta empatikoa bazara, pertsonekin lan egitea gustatzen bazaizu, eta osasunaren arloa maite baduzu, animatu eta zatoz gurekin ziklo hau ikastera.